dastanının Çənlibelə gəlməsi qolu. Köroğlu dastanından ixtisarla. Qasid qasidin dalına düzülmüşdü. Xotkara gündə bir xəbər gəlib çatırdı. Özü də bir-birindən qara, bir-birindən bəd xəbərlər. Bolu bəyin ölməyi, Ərəb Reyhanın ölməyi, indi də xəbər gəlib çatmışdı ki, Köroğlunun oğlu tapılıb. Özü də necə oğul, elə bir bundan hesabını apar ki, Koroğlunun özünü iki dəfə yıxıb. Bu xəbəri eşidəndən sonra xotkarın əli lap yerdən göydən üzüldü. Tez bir qasidi bir namə ilə göndərdi Hasan Paşaya ki, gərək əlində yağ da daşsa, qoyub özünü mənə yetirəsən. Hasan Paşa namədən hali olub, qaldı mat məhəttəl ki, necə eləsin. Getsin, necə getsin. Getməsin, necə getməsin. Çox götür qoydan sonra baxdı ki, getməkdən başqa çarəsi yoxdur tədarik görüb İstanbula yola düşdü. Xotkar Hasan Paşanı görəcək elə birinci sözü bu oldu. Hasan Paşa, bir mənə de görüm nəyi gözləyirsən? Gözləyirsən ki, Köroğlu gəlib səni Toqatda, məni də İstanbulda öldürsün? Hasan Paşa dilini saldı işə. Min yerdən min bəhanə gətirdi. Ancaq heç biri bir quruşa dəymədi. Xotkarın axırıncı sözü bu oldu ki, Hasan Paşa bilmirəm, sənə 40 gün möhlət verirəm. Ya budur gərək çənli beli dağıdıb Koroğlunun başını gətirəsən, ya budur ki, 41-ci gün sənin özünü darağacından asıracam. Hasan Paşanın qüdrəti qalmadı ki, bircə kəlmə kəsə. Oradan durub birbaş gəldi Toqata. Qoşun böyüklərini yığıb başladı hazırlığa. İndi Hasan Paşa burada hazırlaşmaqda olsun, sənə deyim aşıq cunundan. Aşıqçunun bütün bu şeylərin hamısını cikinə-bikinə kimi əl altından öyrənib, daban aldı Çənlibelə. Əhvalatı necə ki biz bilirdik, eləcə Koroğluya danışdı. Koroğlu dedi, Eybi yoxdur, siz öz ikinizdə olun. Qoyun gəlsin, Hasan Paşa ilə də burada görüşərik. Bu sözdə Dəli Həsən yeridi qabağa, dedi, Koroğlu, özünə çox da arxain olma.'' Buna Hasan Paşa deyərlər. Bu nə Bolu bəyə bənzəməz, nə də ərəb reyhana. Qoy biz də hazırlaşaq. Dəlilər də, xanımlar da hamısı Dəli Həsənin fikrini bəyəndilər. Axırda belə oldu ki, Dəli Həsən dəlilərin 3000 say seçməsini ayırıb Çənlibelin Toqat baxarındakı bəndləri tutdu. Başladılar Hasan Paşanı gözləməyə. Bir gün keçdi, 5 gün keçdi, 15 gün keçdi, Hasan Paşadan xəbər çıxmadı. Günlərin bir günü səhər tezdən Koroğlu bir də baxdı ki, budur, keşikçi bir adam gətirir. Gəl ha gəl, gəl ha gəl. Koroğlu baxdı ki, bu adam elçi paltarındadır. Soruşdu, kimsən, nə istəyirsən? Elçi ədəb salamını yerinə yetirib dedi, Qoç Koroğlu, mən sənin dostun Ələmqulu xanın qasidiyəm. Gəlmişəm sənə xəbər verəm ki, Ələmqulu xan öz başının adamları ilə sənə qonaq gəlir. Koroğlu dedi, xoş gəlir, səfa gətirir. Hər kim mənə qonaq gəlsə, gözümün üstündə yeri var. Ondan Dəmirçi oğlunu, Eyvazı, bir də Gürcü oğlu Məmmədi çağırdı ki, tez olun, hazırlıq görün. Gərək Ələmqulu xanı elə qarşılayaq ki, Gürcü oğlu Məmmədin, bir də Ruqiyyə xanımın başı aşağı olmasın. Hazırlıq başlandı qoyun kəsən kim, ocaq yandıran kim, atını tumarlayan kim, elə oldu ki, elə bil çənli bel toya hazırlaşır. Koroğlu tez bir adam qaçırtdı Dəli Həsənin yanına ki, bəs əhvalat belədir. Tez gəlsin. Ondan üzünü tutdu elçiyə ki, Yaxşı, xan nə vaxt gələcək? Elçi dedi. Qoç Koroğlu, xan gəlib, Mən onları Kənlibelin üç ağaçlığındakı bulağın başında qoyub gəldim. Dedilər ki, biz Koroğlunu burada gözləyəcəyik. Koroğlu qalxdı ayağa ki, evin yıxılsın, bəs səhərdən niyə bunu mənə demirsən? Kişinin yanında biyabır olduq. De görüm neçə nəfərdilər? Koroğlu hay vurdu, 750 atdansın. Özü də dəli Mehtərə səsləndi ki, qıratı gətirsin. Bəli, dəlilər atlandı. Qırat gəldi. Koroğlu ayağını qoydu üzəngiyə ata minsin. Nə fikirləşdi, nə fikirləşmədi, birdən üzünü Bəlli Əhmədə tutub dedi. Bəlli Əhməd, mən qayıdınca elçinin əlinə, ayağına zəncir vurub göz altında saxlayarsan. Bəlli Əhməd baş üstə deyib, o saat bir ağır kotan zəncirini saldı elçinin boynuna. Elçi işi belə görəndə qışqırdı. Bu nədir? Mən bu saat gedib xana deyəcəm, qonağın elçisini də zəncirə vurarlar? Bəlli Əhməd dedi, ayə, narahat olma, bu bizim qaydamızdır. Elə ki, Koroğlu qayıdıb gəldi, ondan sonra səni lap yuxarı başda oturdacam. Elçi başladı dartınıb çırpınmağa ki, mənə heç bir şey lazım deyil. Bu saat məni buraxın, mən çıxıb gedirəm. Koroğlu nə fikirləşdi, nə fikirləşmədi, birdən misri qılıncı çəkib cumdu elçinin üstünə. Tutdu onun boğazından ki, bu saat de görüm sən kimsən, bura niyə gəlmsən, yoxsa başını bədənindən ayıracam. Elçi işi belə görəndə düşdü Koroğlunun ayaqlarına ki, amanın bir günüdür Koroğlu, bir qələt eləmişəm əcdadım ilə, mənə yazığın gəlsin, bir sürü külfətim var, Aman ver deyim. Koroğlu dedi. Amandı, de. Amma yalan desən, vay halına. Elçi dedi. Vallah, billah, bircə kəlmə yalan desəm, hər nə bilirsən elə. Necə ki var, düzünü deyəcəm. Amma gərək söz verəsən ki, məni buraxacaqsan. Dəlilər, xanımlar hamısı mat məhdəl qaldılar ki, görəsən bu nəsirdir? Koroğlu dedi, Dedim sənə ki, amandasan, danış. Elçi başladı. Can Kuroğlu, mən səhərdən hər nə demişəmsə, hamısı yalandı. Mən heç bilmirəm ki, Ələmqulu xan kimdir. Məni bura göndərən Toqatlı Hasan Paşadır. Budur, 15 min qoşun ilə gəlib sənin üstünə. Bu adnan istəyir ki, səni aparıb qabaqca özünü tuta, sonra da kənli belə yürüş eləyə. Koroğlu qayıdıb oturdu dedi. Yaxşı, bəs qoşun hardadır? Elçi dedi. Biz bura axşam çatmışıq. Gecə ilə qoşunu bəndərgahlarda gizlədib. Özü də 100-150 adamla səni bulaq başında gözləyir. Koroğlu getdi fikrə. Elə bu dəmdə Dəli Həsənin dalınca gedən adam başlovlu gəldi ki, hər yeri ələk-fələk elədim. Nə Dəli Həsən var, nə də dəlilər bütün bəndərgahlar da boşdur. Koroğlu qalxıb tutdu onun boğazından ki, sən nə danışırsan? Dəli dedi. Can Koroğlu, məni niyə öldürürsən? Mən işin olanını sənə deyirəm. İnanmırsan, adam göndər yoxlatdır. Tez dəlilərdən bir neçəsini göndərdilər. Xəbər gəldi ki, bəs deyilən doğrudur. Nə dəli Həsən var, nə də ki dəlilər. Koroğlunun gözləri döndü qan çanağına. Elə oldu ki, day bir adam cürət eləyə bilmədi ağzını açıb bir kəlmə dinə. Nigar xanım işi belə görəndə durub gəldi qabağa. Dedi, Koroğlu, belə dayanmaqdan bir şey çıxmaz. Olan olub, indi bir tədbir görmək lazımdır. De görək, neyniyək? Düşmən kəsib qapının ağzını. Koroğlu elə bil yatmışdı, oyandı. Durdu ayağa. Amma durdu nə durdu. Elə qalxdı ki, elə bir qaf dağı gürültü ilə yerindən oynadı. Elə bircə bunu dedi ki, Neynək, qoy olsun. Sonra üzünü eyvaza tutdu, dedi. Dəlilərdən 2000 götürüb kəsərsən bəndərgahları. Onu bunu bilmirəm. Çənli belə bir adam buraxsan, başını özüm kəsəcəm. Ondan döndü dəli mehtərə, dedi. Dəlilərdən 70 nəfər götür. Hasan Paşanın qabağına gedəcəyik. Koroğlunun bu sözündən dəlilər qaynaşmağa başladılar. Koroğlu baxdı ki, dəlilər buna razı deyillər. Amma qorxudan da bir adam cürət eləyə bilmir ki, danışsın. Dedi, tez olun, gərək Hasan Paşa başa düşməsin ki, biz onun işləklərini bilmişik. Sonra üzünü tutdu Dəmirçoğluya, dedi, qorxmursan ki. Dəmirçoğlu güldü və dedi, Can Köroğlu, sən rüsxət ver, onları kötan zənciri ilə toqatacan qovluyum. Qorxmaq nədir? Köroğlu dedi, hazırla zəncirini. Yerdə qalan dəlilərin hamısını götürüb kəsərsən yağı qoruğunun bəndlərini. Elə ki, mən dava başladım, özünü vurarsan qoşuna. Ya budur gərək hamımız qırlaq, ya budur gərək kənli belə düşmən ayağı dəyməyə. Amma dəstənin içinə qorxaq adam buraxma.'' araya pərxaşlıq salar. Qərəz, Koroğlu elə ki deməlisini dedi, tapşırmalısını tapşırıb qurtardı, atı mindi. Dəli Mehdəri də 70 dəli ilə götürüb düzəldi yola. Çənli bel dəydi bir-birinə. Eyvaz hay vurdu, 2000 dəli belə ayrıldı. Dəmirçoğlu hay vurdu, 2000 dəli belə ayrıldı. İşi belə görəndə xanımlar da qalxdılar ayağa. Qılınç götürdülər, altdan geyinib üstdən qıfıllandılar. Eyvaza qoşulub bəndərgahlara çıxdılar. İndi hərə öz işində olsun, bir görək Koroğlu gil nə elədilər. Koroğlu dəlilər də yanında gəlib çatdı elçinin dediyi bulağın yanına. Koroğlu elə gedirdi ki, güya heç bir şeydən xəbəri yoxdur. Bulağa biraz qalmışdı ki, budur, necə elçi demişdi, onlar 100-150 adam əyləşiblər burada. Elə ki Koroğlunu gördülər, hamısı qalxdılar ayağa. Koroğlu da gəlib çatdı. Ucadan bir xoş gəldin eləyib soruşdu. Bəs xan hanı? Koroğlu, xan yoxdur, gələn paşadır. Sənə mən zəhmət vermişəm. Ancaq məni gərək bağışlayasan. Mən qorxdum ki, sən gəlməyəsən, sənin dostun Ələmqulu xanın adını verdim. Koroğlu dedi. Gəlmisən, lap yaxşı eləmisən. Qonaq ki var bizim əzizimizdir, iki gözümüzdür. Buyurun gedək, hamınıza gözümüz üstə yer var. Hasan Paşa dedi, əziz olasam. Mən elə bilməsəydim, heç toqatdan durub bura gəlməzdim. Mən bilirdim ki, sən mərd adamsan. Məni bu qoca vaxtımda başı aşağı eləməzsən. Koroğlu dedi, Allah eləməsin, baş aşağı düşmənin olsun. Buyurun gedək. Aya dəli Mehtər, qonaqlara yol göstər. Hasan Paşa dedi. Yox Koroğlu. Gəl elə biz söhbəti indi burdaca eləyək. Eyb yoxdur. Elə getmiş kimi varıq. Vaxt olar inşallah Çənlibelə də gedərik. Bir də mən Çənlibelə belə getmək istəmirəm. Ora Allah qoysa mən gərək başqa cür gedəm. Koroğlu hərfin sözlərini başa düşdü. Ürəyində dedi: "Hay sənin o meyidini görüm. Allah qoysa səni kənli belə mən öz istədiyim kimi aparacam. Koroğlu Hasan Paşa ilə danışa-danışa ətrafa nəzər yetirdi. Gördü qoca tülkü qoşunu elə gizlədib ki, bir nəfərin də başı görsənmir. Hasan Paşa dedi, düş Koroğlu, düş, elə söhbətimizi bu bulağın başında eləyək. Koroğlu bir yoldaşlarına baxdı. Başa düşdü ki, heç kəs onun atdan düşməsinə razı deyil. Heç əslinə baxsam belə yerdə atdan düşmək ağıllı iş də deyildi. Amma ki, Koroğlu bunu öz qeyrətinə sığışdıra bilmədi. Fikirləşdi ki, əgər atdan düşməsəm, deyərlər qorxdu. Odur ki, elə birdən aşırılıb atdan düşdü. Yüyəni dəli mehtərə verib, özü Hasan Paşanın yanına gəldi. Koroğlu elə cəld atdan düşdü ki, dəlilər heç bir şey eləyə bilmədilər. Durub gözləməyə başladılar. Bəli, elə ki Koroğlu ilə Hasan Paşa bulağın başında qabaq-qabağa əyləşdilər, Hasan Paşa sözə başlayıb dedi: "Koroğlu, məni Xotkar sənin yanına göndərdi. Bəsdir bu qədər Xotkara düşmən oldun. İstəyirəm Xotkarla səni barışdırım. Xotkar deyir, o mənim böyük oğlum, Bürcü Sultan kiçik oğlum. İstəyir köçüb yanıma gəlsin, istəyir elə Çənlibeldə otursun. İstəyir bütün qoşun sərkərdəliyini ona tapşırım. Sən də day uşaq deyilsən. Bilirsən ki, bu işin axırı yoxdur. Cavanlıqdır, elədin, necə deyərlər, day həvəsdi, bəsdi. Gəl bu daşı ətəyindən tök. Elə burdan birbaşa mənimlə gedək İstanbula, qurtarsın geçsin. Koroğlu dedi. Hasan Paşa, adam var dil işlədər, adam var əl işlədər. Mən indiyə kimi əl işlətmişəm. Odur ki, dildə sənin kimi yağlı-yağlı kəsib doğraya bilməyəcəm. Mən sözü bir dəfə deyərəm, onu da dəyişmərəm. Nə qədər ki, bu dünyada mən varam, xotkar var, mən ona düşmənəm. Siz elə bilməyin ki, mən sizin işlərinizi bilmirəm. Xotkar səni bura niyə göndərib, sən bura necə gəlmisən, hamısı mənə bəllidir. Mən Koroğluyam, Məni allatmaq, tora salmaq olmaz. Əlim ayağım dəyməmiş, qoşununu da götür, çıx get buradan. Mən xotkara da düşmənəm, sənə də. Bunu deyib Koroğlu durdu ayağa. Hasan Paşa da durdu. Amma Koroğlunun gözü ətrafda idi. Hasan Paşa nə elədi, nə cür xəbər verdisə, Koroğlu bir də baxdı ki, dörd bir ətrafdan qoşun qalxdı ayağa. Yavaş-yavaş başladılar yeriməyə. Koroğlu gördü ki, hə, necə fikirləşmişdisə, elədi. Hasan Paşa onu salıb qoşunun düz ortasına. Özü də qoşun nə qədərdi. Adam elə bil göbələkdi, yerdən çıxır. Bir su içim saatda dörd bir tərəf oldu adam. Koroğlu bir belə baxdı, dedi. Hasan Paşa, sən deyirdin ki, mən xotkarın böyük oğluyam. Yaxşı, bəs oğlu atanın yanına aparmaq üçün bu qoşun, bu sursat, bu cəbbə xana nəyə lazımdı? Hasan Paşa dedi, Köroğlu, sən indi mənim əlimdə əsirsən. Burada 15 min qoşun var. Min canın olsa, biri mənim əlimdən qurtarmayacaq. Gəl nahaq qana bahis olma, öz xoşunla təslim ol. Köroğlu ətrafına nəzər salıb gördü qoşun getdikcə irəlləyir. Laf üzük qaşı kimi qalıblar arada. Dedi, Hasan Paşa, Özün bilirsən ki, neçə dəfələrlə mənim əlimə fürsət düşüb, amma səni öldürməmişəm. Sən elə bilmə ki, mən səndən qorxmuşam ya öldürə bilməmişəm. Yox. Mən səni bax bu gün üçün saxlayırdım. İndi ya sənə verən Allah, ya mənə. Koroğlu bunu deyib istədi ata tərəf getsin. Hasan Paşa hökm elədi. Başındakı adamlar birdən sirimə qılınc töküldülər onun üstünə. Dəli Mehtər istədi dəlilərə hay vursun. Koroğlu əl elədi ki, dayan, ondan döndü paşaya dedi. Hasan paşa, gəl bu qoşununu qırdırma. Sən də atını min, mən də. Bu meydanda vuruşaq. Ya sən mən öldür, ya mən səni. Bununla da davamız qurtarsın. Hasan paşa dedi, bunlar hamısı qorxaqlıqdandır. Mən sənin fikrini başa düşürəm. Sən bizi yubatmaq istəyirsən. Ancaq keçmiş ola. Xodkarın fərmanı budur ki, sənin ya başını aparam, ya özünü. Hasan Paşa bunu deyib birdən başının adamlarına hay vurdu ki, tutun, bağlayın qollarını. Adamlar töküldülər. Koroğul əlindəki şeşbəri tovlayıb bir sağa hərrədi, bir sola hərrədi, özünə yol açıb çıxdı. Dəli Mehtər qıratı buraxdı. At bir dəfə fınxırıb dördəmə özünü yetirdi Koroğluya. Koroğlu qızıl quş kimi sıçrayıb atın belinə düşdü. Bir dəli nərə çəkib özünü vurdu qoşuna. Hasan Paşa da hay vurdu. Qoşun dörd tərəfdən töküldü. Koroğlu üzünü yağı qoruğuna tərəf tutub dedi. Mərd yiğitlər, dava günü gəlibdi. At sürüb meydana çıxan gündü bu. Müxənnətlər tər savaşa varıbdı. Vuruban atından yıxan gündü bu. Comərd yiğit heç qaçarmı meydandan? qılınc çəkib hayıf alaq düşmandan, qorxaq kəslər boyun əyib pünhandan, sinilib xəlbətdən baxan gündür bu. Qoç Koroğlu qılınc götür dəstinə, müxənnət paşalar dolub qəstinə, qarı düşmən hücum edib üstünə, nizəni gözünə soxan gündür bu. Dəmirçioğluya elə bir işarə bəs idi. Hay vurdu dəlilər, sirmə qılınc töküldü qoşunun üstünə. Hasan Paşa işi belə görəndə hay vurdu ki, qoşun o tərəfə yerisin. Koroğlu dedi, Hasan Paşa, görürsən ki, bax indi sən mənim əlimdəsən. Bir həmlədə səni yerlə yeksan eləyərəm. Amma ki, dəymirəm. Qoşununa sərkərdəli ilə. Dava qızışdı. Koroğlu dəliləri davada görəndə ürəyi tilləndi. Dedi, Dolun at belinə qoş dəlilərim, xotkarı taxtından endirək hoydu, talayaq mülkünü alaq canını, evini başına endirək hoydu. Bir hayqırsam polad qollar boşalar, düşmanlar əlimdən çəkər haşalar, öldürək xotkarlar, qıraq paşalar, meydanı məhşərə döndərək hoydu. Söz eləcə tamam olmuşdu ki, qoşunun dal tərəfindən nərə səsi gəldi. Koroğlu da, Hasan Paşa da hər ikisi geri döndü. Koroğlu baxdı ki, Dəli Həsən 3000 dəli ilə daldan özünü vurdu Hasan Paşanın qoşununa. Koroğlu qaldı məəttəl ki, bu necə olan işdi? O əvvəl-əvvəl elə bildi ki, Dəli Həsən Hasan Paşanın köməyinə gəlir. Baxdı ki, kömək nədir? Dəli Həsən bir su içim saatda Hasan Paşanın qoşununu qatım-qatım qatlayıb ağnatdı bir tərəfə. Dava qızışdı, nə qızışdı. Dəli Həsən qızğın davada qışqırıb dedi. Ayə, Dəmirçoğlu, vur! Qabaq sənin, dal mənim. Görək kim tez qurtaracaq. Dəmirçoğlu sözü eşitcək qılıncı atdı yerə. Əl eləyib belindən kotan zəncirini açdı. Dəli Həsən, mənim dəstəm xırdadır. Görürəm ki, zənciri tovlamasam, səndən geri qalacam. Ya mədət! Zənciri başladı hərrəməyə. Qabaq kəsildi, dal kəsildi, ortada da Koroğlu özü. Qoşun başladı sağa, sola yayılmağa. Eyvaz Hasan Paşanın qoşununu belə görəndə qalxdı ayağa. Atı minib bəndərgahlardakı dəlilərə hay vurdu. 2000 dəli də Eyvazla sol tərəfdən təpildi qoşuna. Koroğlu işi belə görəndə qır atı cövlana gətirdi. Hasan Paşa gördü ki, iş şuluqdur. Belə getsə burdan bir nəfər də adam qurtara bilməyəcək. Odur ki, hər ki badabad deyib atın başını döndərdi. Bir dəstə qoşunla Koroğluya hücum elədi. Koroğlu Misri qılıncı çəkib onları qabaqladı. Di bir sağa vurdu, bir sola vurdu, qoşunun ağzını sındırıb qaçağa saldı. Axır ki, qoşun davam gətirə bilməyib təslim oldu. Koroğlu hay vurub davanı dayandırdı. Hasan Paşanın özünü də əsirlərin qabağına salıb kənli belə gətirdi. Ondan üzünü dəlilərə tutub dedi, Hanı dəli Həsən? Dəli Həsən dəlilərin içindən çıxıb Köroğlunun qabağına gəldi. Yetişəndə qılıncını çıxartdı. İki əllərinin üstündə tutub Köroğlunun qabağında diz çöktü. Dedi, qoç Köroğlu, hər şeydən qabaq mənim böyük bir taksırım var. Gərək ondan keçəsən. Mən sənə xəbər verməmiş bəndərgahları boşaldıb dəliləri götürüb getmişdim. Amma onu deyim ki, mən qəsdən belə eləmişdim. Hasan Paşanın qoşunu ilə gəlməyini keşikçilər axşamdan mənə dedilər. Onun qoşunu necə yerbəyər eləməyini, necə pusqu düzəltdiyini mən görmüşdüm. Qorxdum ki, işi sənə xəbər versəm, kənli belə səs düşər. Düşmən işi bilər, fikrini dəyişər. Odur ki, səssiz-səmirsiz dəstəni götürüb Gecə ilə onların dalında pusquya girdim. Koroğlu dedi, Afərin, mən elə belə də fikirləşirdim. Mən indi sənin bugünkü işinin əvəzini vermək istəyirəm. Ondan üzünü tutdu Hasan Paşaya, dedi, Hasan Paşa, sən mənim yolumda bir qızın Donna xanımı keçələmzə verdin. Bir qızın Dünya xanımı da Bolu bəyə vermək istəyirdin, ancaq İsabalıya qismət oldu. Eşitdiyimə görə sənin bir qızın da var, Bulqar xanım adında. Onu gərək Dəli Həsənə verəsən. Götür bu saat bir namə yaz. Göndər. Bulqar xanım gəlsin bura. Qorxma. Bizdə bir qayda var ki, hərə öz istədiyinə gedər. Bəyənər gedər, bəyənməz, yenə də sənin qızındır. Səninlə birinci şərtim budur. Hasan Paşa dedi. De görüm ikinci şərtin nədir? Koroğlu dedi. Hələ sən naməni yaz, ver, sonra da ikinci şərtimi deyəcəm. Hasan Paşa gördü ki, ayrı əlac yoxdur. Kağız götürüb Koroğlunun dediyi kimi yazdı. Koroğlu naməni alıb qoydu cibinə. Ondan dedi: "Hasan Paşa, indi qulaq as, ikinci şərtimi deyim. Ancaq əslində şərt deyil, mənim əhdimdir. İndi yerinə gəlib." Koroğlu bunu deyib üzünü tutdu Dəli Mehdərə. Dedi: Ayə, dəli Mehtər, qıratla duratı bura çək. Dəli Mehtər o saat qıratla duratı çəkdi ortalığa. Koroğlu dedi, Hasan Paşa, mənim atam alı kişi səni kişi bilib bu iki atı sənə bağışlamaq istədi. Bu yaxşılığın əvəzində sən bu atların üstündə onun gözlərini çıxartdın. Odur ki, bu çənli belə gələndən mən əhd eləmişdim. İndi əhdim yerinə gəlib. Nə qədər ki ömrün var, Çənlibeldə qalıb bu iki ata mehtər olacaqsan. Usta deyir ki, bir neçə gündən sonra Bulqar xanım Çənlibelə gəldi. Koroğlu onu Dəli Həsənə verib toyunu elədi.